Muchísima atención, que esta es una información de ideas políticas, muchísima atención. Problemas que se presentan en la educación en los colegios públicos de la ciudad de Cartagena. los estudiantes de la escuela Antonio de la